Le chemin est une montagne difficile et périlleuse. Je ne puis envisager d'être un vainqueur par moi-même. J'ai besoin d'un divin maître. Jésus-Christ, tu m'as promis d'aider les affligés. Plusieurs fois, Seigneur, je le suis. D'aider ceux qui sont accablés. Kukunda Il Il m'arrive de me demander que je sortirai du tunnel. Les épreuves et les tourments m'ont envahi plus que jamais. J'ai besoin de ce divin maître. Seigneur, tu m'as promis d'aider les affligés qui sont accablés. coucou Coucou le chat. Je sais, c'est bientôt fini, mais pourtant la douleur est là. À cause des durs événements, qui semble des fois bouger ma foi. Mais j'ai besoin de ce divin maître. Jésus-Christ, tu m'as promis d'aider les affligés. Seigneur, des fois je le suis. D'aider ceux qui sont accablés. Plus que las, je le suis peut-être, mais je n'ai pas perdu espoir. Car je sais en qui j'ai cru, il ne m'abandonnera pas. Jésus est mon divin maître. Puisqu'il aide les affligés, par sa grâce, je vaincrai. Et tous ceux qui sont accablés, par sa grâce, je vaincrai. Amen. nangolu na yo nakolonga nangolu na yo nakolongai nakolonga yo nangolu na yo nakolonga o oh yesu ye alakinga nangolu na yo nakolonga ya solo nakolonga yo nangolu na yo nakolonga o oh yesu